Предлагаю сегодня сделать небольшую тренировку на мышцы кора. Это все мышцы нашего тела, которые находятся в средней его части. То есть это не только прямые мышцы пресса, но а также мышцы спины и косые мышцы нашего тела. Смотри всего лишь 10 минут, и ты увидишь, что эти упражнения действительно работают. All you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside, just stay quiet. Go to the place where